bosh prokuratura matbuot xizmati mazkur voqea bo'yicha rasmiy munosabat bildirdi aniqlanishicha angren shahrida yashovchi 11 yoshli gr 20 oktyabrda vafot etgan mazkur holat yuzasidan tuzsud tibbiy ekspertizasining dastlabki ma'lumotiga ko'ra marhum ning o'limiga qonning suyuq holatdaligi ichki kam qonligi, ko'z qovoqlarining o'tuvchi pardalari o'ka viseral varag'i ostida yurak epik karajda mayda nuqtachalar ko'rinishidagi qon quyilishlari bosh miya va o'pka shishi ichki a'zolarning suvsizlanishi anafilaktik shok o'tkir yurak qon tomir yetishmovchiligi nafas yo'llarining yallig'lanishi tarxeid bronxit ikki tomonlama o'pkalar yallig'lanishi gastrokolit oqibatida yuzaga kelganligini ko'rsatib o'tilgan ta'kidlanishicha angren shahar prokuraturasi tomonidan ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilmoqda toshkent viloyat prokuraturasi tomonidan nazorat o'rnatilgan manba qalambruz